want to say ठीक है ये ऐसा है but I want to do something better of it. So let me think of an alternative way of implementing the given system. Then we'll be growing. Otherwise, we'll we'll keep on every gathering. We'll keep on talking about what is wrong about it, and we will have, le- have less time to really do that. We'll need more time to talk about it. So we need to understand those givens and those achieved uh, things in life, and how do we want to? ये हमारा circle of concern है कि e आरटी की वजह से हमें ये दिक्कत आ रही है ये हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न है कि टीचर्स का एटीट्यूड में दिक्कत है ये हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न है कि बच्चों का सोशल बैकग्राउंड या लर्निंग या कॉन्टेक्स्ट इतना रिच नहीं है बट हमारा इन्फ्लुएंस क्या है हमारा इन्फ्लुएंस है as teachers can we help them build up more rich learning experiences can we give them that exposure which their families are not giving able to give them क्या हम उनको वो अनुभव दे सकते हैं जो उनको घर परिवार से नहीं मिल रहे हैं क्या हम उनको वो परिपेक्ष दे सकते हैं जिसमें वो अपनी विजडम से अपने डिसीशंस ले सके क्या हम उनको वो अनुभव दे सकते हैं जिससे कि वो अपना फ्यूचर बेहतर निर्माण कर सके क्या हम उनके वो अनुभव दे सकते हैं जिससे कि वो खुद चयन करें कि उनको मेहनत करके करना है या चोरी करके करना है क्या हम उनको वो बातें ला सकते हैं उनकी सोच में that is our influence so we can keep talking about our concern and your concern will expand you can talk about your influence and your influence will expand तो हम जिसकी बात करते हैं हम उसको बढ़ाते हैं आप नेगेटिव बात करो नेगेटिविटी स्प्रेड करोगे लाइक आ मीडिया आप पॉजिटिव बात करो पॉजिटिविटी स्प्रेड करोगे so what is it that we want to do and that is about coming together and learning. Moment is life and stoppage is death media भी चेंज हो रहा है. System thinking over to you Me 100% learning for all students. How do teachers, students, parents, school heads, community education officers, BEOs, BEOs work toward it? हर इन सभी को जोड़ के आगे से चल सकते हो सो हंड्रेड परसेंट रिजल्ट सिर्फ हेड टीचर का या टीचर का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए how do we bring everybody together हमारी कम्युनिटी का बच्चा है हम इसको कैसे उस प्रकार से तैयार करें ताकि ये बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर सके so you involve the community you involve the parents talk to them मैं चाहती हूँ आपका बच्चा इस प्रकार से सोचे पढ़े बड़े बड़ा हो भरोसा so, दूसरे पे एक टीम की एबिलिटी पे हमेशा मैं यही सोचती रहूँ कि यार मेरे स्टाफ में कोई कुछ नहीं करता है हो सकता है वो सही भी हो मैं ये नहीं कह रही हूँ गलत होगा वो हमेशा but do I want to trust कई बार ये होता है एक अनु एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारा as when we are in हम इतना हायरार्किकल सेटिंग में है ना तो हम जब एक पोजिशन होते हैं तो हम सोचते हैं सब कुछ नहीं करते जब सबॉर्डिनेट उस पोजिशन पे आएगा तो वो सोचेगा आगे वाले नीचे वाले कुछ नहीं करते so principal will think teachers don't do teachers will think children don't do this is the kind of mental thinking हमारी एक मेंटेलिटी होती है जैसे घर में कुछ खो गया तो हम तुरंत काम वाली के ऊपर हमारी नजर चली जाती कि उसने चोरी कर दी कभी किसी काम से because we don't rely on one subordinate to us अब टीम में there is no subordinate team में you can not grow as a team unless you rely on each means आपको उनकी इंटेंशंस को डाउट नहीं कर सकते कॉम्पिटेंसी किसी में ज्यादा कम हो सकती है the moment we start doubting the intentions of members in the team you can never come together as a team हो सकता है मुझ में कॉम्पिटेंस कम हो सर में ज्यादा हो या सर में कम हो मुझ में ज्यादा हो या एक में कम हो दूसरे में ज्यादा हो पर जब हम टीम में हैं I can say that we all need to grow in terms of our competence but I can not say कि ये करना ही नहीं चाहते हैं ये मेरा स्टाफ कॉपरेट ही नहीं करता हो सकता है शायद कुछ कॉम्पिटेंस में कमी रह रही हो जिसकी वजह से वो आपके साथ मिलजुल कर काम नहीं कर पा रहा है are you ready to open yourself to him और हर एंड से मैडम आपको कहाँ दिक्कत आ रही है ये काम करने में please free free to ask I be able to help you और I try to help you but I think you can lead this I think you can do this are we able to tell our staff that i think you can do this वो बात है that is about relying relying on every